मैम क्या प्रॉब्लम थी आपको गैस की प्रॉब्लम थी अच्छा मैम को गैस की प्रॉब्लम थी तकरीबन ये प्रॉब्लम कब से थी मैम आपको सात महीने से ये प्रॉब्लम आपको सात से सात महीने से हो रही थी आराम की बात करूँ तो ऐसे कितना परसेंट आराम है मतलब आपको ऐसे हंड्रेड परसेंट में से सत्तर परसेंट आराम है नमस्कार मैं अभिषेक जाधव एस वेलनेस संस्था का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आज हमारे इन प्रोडक्ट से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है तो आइए सुनते हैं चलो उनके जुबानी नमस्कार मैम नमस्कार मैम क्या नाम है आपका माया पांडे माया पांडे जी मैम कहाँ रहते हो आप श्रीनाथ पीतमपुर श्रीनाथ पीतमपुर में मैम क्या प्रॉब्लम थी आपको गैस की प्रॉब्लम थी अच्छा मैम को गैस की प्रॉब्लम थी तकरीबन ये प्रॉब्लम कब से थी मैम आपको सात महीने से यह प्रॉब्लम आपको सात से सात महीने से हो रही थी ठीक है तो इसका कहीं इलाज वगैरह आपने करवाया मैं नो सर इसका इलाज वगैरह आपने कहीं नहीं करवाया तो आप तब किन से मिले मतलब हमारे सर से मिले तो उनसे कब कितना टाइम हुआ मतलब मिले हुए तीन महीने अच्छा मैं मतलब सर से आप मिले तीन महीने आपको ये प्रोडक्ट लेते हुए हो गया ठीक है तो मैं हंड्रेड परसेंट अगर मैं बात करूँ मैम रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ से तीन महीने ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो आराम की बात करूँ तो ऐसे कितना परसेंट आराम है मतलब आपको यहाँ से हंड्रेड परसेंट में से सत्तर परसेंट आराम है तो हमारे मैम मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो जितना भी जो कोर्स होता है तीन से छः महीने का कोर्स होता है आप इसको रेगुलरली चलाइए आप यहाँ से पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे पूरी तरह आपकी जो प्रॉब्लम है हंड्रेड परसेंट ऐसे आप ठीक हो जाओगे तो मैम आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आज हमारे संस्था के संजू कुमार सर के लिए कुछ बोलना चाहोगे जी सर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और हर बीमारी में काम आता है तो सभी को यूज़ करना चाहिए ठीक है थैंक यू तो दोस्तों नमस्कार हमारे सर ने सर के माध्यम से प्रोडक्ट मैम को मिला और आज तकरीबन तीन महीने हुए और तीन महीने में मैम को मतलब यहाँ से गैस की प्रॉब्लम थी और आज सत्तर परसेंट यहाँ से आराम हो चुका है तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे संस्था के MD mister Sanju Kumar sir का जिन्होंने इतना आयुर्वेद के बेहतरीन कार्य बनाए थैंक यू सर